қабылан қажақсақалдың баласы кешегі көзден кетсе де көңілден кетпеген нұрхан ағамыздың бақторы есімді атыменен бегімханның бақтауындағы сәйгүлік баруын қошқардың баласы нұрғиса шабандоз тастады ағайын бір өгіз жеті серкі бір кілем болатын ағайын салып екі әрекетіңді жаса оқи Ит баласы лейлі жол, бір серге, Мовин 5 мін тенге, Сайфуддин 3 мін тенге, Үнкар Кеуылы 200 доллар, Нұрлыбек ағайын лейлі жол 10 мін тенге, Аралтай Нүсі 20 мін тенге, Марат Мұрзакен 20 мін тенге, Әсет Мұрзакен 20 мін тенге, Тұрғанбек ағасы Степной 30 мін тенге, Ыбырайынысының балдарының 200 доллар. Мұқтар інісі 40 жылдық. Ерғали Шабандоздың тақымында мұқты бола бер. Жаяулары байланыздар, жаяулары байланыздар ма? Елін жол 10 мүн теңге. Бақыт Сатқараев елін жол 10 мың теңге. Омархан ветврач елін жол 20 мүн теңге. Бір айда, бір айда, мәреге туралар есеп. Екі! 10 мүн теңге. Екі, жоғарғы мәреге. Кешегі көзден кетсе де көңілден кетпеген. Алғи кеңесбек ақсақалдың атыменен шоқанның баптауындағы шоқанның аты ма шоқанның баптауындағы сәйгүлік аттың аты тұран туры жақып тойбашы көкеміздің баласы ерғали жаңындоз тастады ағайын алпысын бары аласыздар алпысын теңгені келі аласыздар ағайын жоғарғы мереке кешегі көзден кетсе де көңілден кетпеген алғи кеңесбек ақсақалдың атыменен қордай шоқан бауырымыздың баптауындағы сәйгүлік аттың аты тұран торы жақып тойбашы көкеміздің баласы ерғали жаңын тастады мінекей ағайын